প্ৰতিটো শব্দত প্ৰতিটো সাহত প্ৰতিটো সপোনত বিচাৰি আপোনক সুখাহৰ ভৰতে জীৱনৰ কোলাহল বেজৰে দোলাতে মোহাৰি নিজকে বেজৰে চিনাকি নিজতে বিচাৰি চলি যা